you At long last, matutuloy na rin ang pangako ko sa aking asawa na mag-a-abroad kami. Mag-i-enjoy kami. Sigurado yan. Basta ako, Jaime, maniniwala lang ako kapag lumilipad na ang eroplanong sinasakyan namin. Huwag kang magalala, darling. Matutupad yan. Pangako ko sa'yo. <laughs> eh, Judge, uh, kailan niyo naman binabalak umalis? Well, as soon as uh, matapos namin ang iyong asawa, ang finalities ng mga kasong na desisyonan ko na. And I thank God because of Delia's efficiency as my clerk of court, hindi ako nagka-problema sa review ng mga kaso. Ay nako, Judge, reflection mo lang naman kami. Ang buong staff ng Branch 87 ay inspirado sa pagiging devoted at sincere mo sa judicial system. Kahit kailan, hindi kayo naging tiwali sa mga paghahatol ninyo. Thank you very much. Nakakalungkot naman isipin ang pagre-retiro nyo, Judge. Sana'y tulad nyo rin ang papalit sa pwesto nyo. <laughs> Oh, thank you too. <laughs> Iba talaga kayo, Judge. Dapat mas magaling ang pumalit sa inyo. Higit sa lahat, Judge. Kailangan marunong makibagay sa mga tao niya. Thank you very much. I appreciate that. <laughs> Thank you. o oh, siya nga pala, Kathy. Anong year ka na? First year high school po, Judge, sa San Carlos University. Oh, that's a good school, ha? Huh? Mm -mm. Very good. Hmm. Pagdating ng panahon, Jaime, may abogada ka na. Abogada nga sana kung hindi naluloko sa paglalaro ng Game and Watch. <laughs> Tay naman, naglalaro lang naman po ako pagkatapos kong gawin yung mga assignments ko. Hmm. Oo nga naman, Jaime. Top 10 si Cathy sa school. Star section pa. Oo, ano ka ba naman? Oh, Judge, Kinakampihan pa ng ina. <laughs> Jats, handa na pong hapunan. Oh, come on, let's all have dinner. Tayo na. Kathy, Delia. Anong ibig sabihin nito? Masyado ka nagmalinis, Judge. Malaking kayamanan na inaalok sa'yo ng kapatid ko pero pinabayaan mo pa rin siyang mabulok sa bilangguan. Naging dahilan tuloy ng kanyang kamatayan. Kung tinutukoy mo siya gusto sa Lazar, pinag-aralan kong mabuti ang kanyang kaso. Malakas ang ebidensya laban sa kanya, kaya nararapat lamang ang naging hatol ko. Ebidensya ba ang nakuha ang baril sa kotse niya? At kung saan siyang kinuha ang mga testigo? Ang sabihin mo, Judge, nalagyan ka ng kabila. <laughs> Yun ang ebidensya. Ngayon, Judge, ako naman ang hahatol sa'yo. Simon, bakit? May kailangan po sila. May sadya ka na, ma'am. Meron. Pero dalawa lang ang sadya ko dito siya. At yun. Bakit? Anong kailangan mo sa amin? Maaring din na ako namumukan. Dahil may dalawang taon nang nakakaraan. Sa bahay ni Judge Dimayuga. Ako lang ang natirang buhay. Kaya yung mga naririto na hindi kasama lumayo na. Dahil papatayin kong dalawang ito eh. Paano yan? Kasama ako. Hindi itutumba rin kita. hinay-hinay lang. Mukhang naligaw ka, ma'am. Ito bang Santa Quiteria? Ito, ma'am. Kung ganun, hindi ako naliligaw. Amang, baka hindi mo alam na matagal nang limutan lugar na ito. Mga naninirahan dito ay nagsilikas na. Buhat ng pamugaran nito ng iba't ibang uri ng masasamang loob. Yung bang tinatawag natin, latak ng lipunan. Mukhang malalim ang layunin mo sa lugar na ito, Amang. Paano, Amang? Ah, kung ang mga taong hanap mo ay hindi dito sa Santa Quiteria pumunta. Natitiyak kung dito sila pupunta. Kung kailan man yun, hihintayin ko sila. Ikaw naman, Ingkong. Mabuti naman at uh, hindi ka natutuntun dito. Ha? Ah, Diyan ako lamang sa kanila. Kabisado kong pasikot-sikot sa lugar na ito. Kamay mo. Kaya kapag natutunogan kong nariyan sila, nagagawa kong umiwas agad. Kadalasan pa nga eh, sinisimot ko yung mga tira nilang pagkain. At kung ano man ang naiiwan nila, siya ko. Uh, mabuti na lang at ah, hindi nila ginagalaw yung mga imahin sa simbahan. Ah, sa ngayon, walang nangangahas na gumalaw sa mga yon. Kasi noon, may mga ilang tao ang lumapastangan sa imahin at ninakaw pa ang korona. Naibalik at naibalik ang corona, pero walang nakakaalam kung ano nangyari sa mga kumuha nito. Kaya yun siguro ang dahilan. Kaya pinangilaga ng simbahan. Nandiyan ba yung mga taong hanap mo? Iisa lang. Wala yung ugat. Testas. Edgar! Edgar, alam mo na? Wala eh. Hindi talaga nagbigay. Kakampi pa tayo sa NBI. Ah, ganun ha? Ah. Dali dito dalawang yan! Dali! Mga matigas ha! Ah. Isosoli na ating bangkay ang dalawang yan! Ah! Edgar! Ano? na mga yan! Mukhang papatayin yung dalawa. mo kami. Maawa ka sa pamilya ko. Ako lang kanilang inaasahan. ano ka? Grabe ko. <laughs> Ano Aray, beer pa ako. Oh. Yeah, Pare! Pare! Pare! Pare! Inom tayo! Oo. Tayo! Peter! Pare, ito ka mo ngayon ha? Oo, sagot ko lahat ito. Uminom lang kayo ng uminom. Sir, ano ang order niyo? Oh, yung dati namin bote. Lisa mo. O ano, magtatagal ba tayo rito? Huwag mo pare, pabisa-bisa naman eh. Mag-enjoy tayo. Pare, si Vicky, dali mo dito ah. Oo. Long! Pare, Alex, may rakto naman yan. Sa palagay ko nga, Wala naman natin mamaya yun. Baka may party naman tayo dyan eh. Dapat lang siguro. Yun, ang maganda nun. Oh, walang gagalaw sa inyo. Ano ito? Sumama kayo sa akin ng mahinahon. Anong sinasabi to? At ah, sino ka ba? Madaling tandaan. Mabanggit lang ang pangalan ni Judge Di Mayuga. Doon namatay ang pamilya ko. Ayoko nang maulit pa nangyari sa talamban na kinakailangan pumatay pa ako. Kaya sumama kayo sa akin na mahusay. Pero may bago kayong kasama dyan ah. Hindi namin kasama. Parakto. Gusto kami dalhin. Siya palang dumali sa pinsan mo sa talamban. Ikaw pala ah. Hindi mo ba alam Huwag na... Huwag kang makialam dito. Sila lang ang pakay ko. Bakit di mo makikialam? Eh, pinsan ko yun! Putang ina! Dito! Kamusta? Dali! Kamusta kayo? Huwag na natin palabasin ang buhay yan! Magandang gabi sa inyo, Doc. Magandang gabi naman. Salamat naman, Jaime, at nagpaunla ka sa pasabi ko. Uh, Doc, karangalan kong makatungtong dito sa bahay ninyo. <laughs> upo, upo, upo. <laughs> Nurse. Opo. Ah, uh, Jaime. Hindi naman sa panghihimasok sa buhay mo. Pero kung iyong mamarapatin... Doc naman, sa simula pa eh, Bukas na tayo sa isa't isa. <laughs> sa bagay. Mula nang magretiro ko, halos uh, nasubaybayan ko na ang takbo ng buhay mo, Jaime. Alam kong masakit na tanggapin ang nangyaring trahedya sa pamilya mo. Na naging dahilan upang sumuong ka sa mga panganib at uh, ah, singilin ang may pananagutan dito. Ngunit, may isa kang nakaligtaan. Sa propesyon natin, pangunahin ang sagipin ng buhay. Hindi upang putulin ito. Mabigat man sa loob kong ginawa kong mga paniningil. Nagiging makatuwiran ang bawat galaw ko sa mga taong alam kong mapaminsala. Kabilang man o hindi, sa mga taong hinahanap ko. Hindi kita sinisisi. Kung higit na nangyibabaw ang, ang pagkasundalo mo. Pero sa pagkakataong ito, nabigyan mo na ng katarungan ang iyong mag-iina. Dapat labang na harapin mo ang pagiging manggagamot mo. Higit na may kahantungan ka sa larangang ito. Kalimutan mo na ang lahat, Jaime. akong mga kahuyang ayaw inumdumi. Sa imong kaluoy, inumdumi ako tungod sa imong kaayo o Ginoo. Inumdumi ang imong mga kaluoy. maayo ug matarong ang Ginoo saingon nini iyang gitudloan ang makasasala sa dalan iyang gitultulan ang mapaupsano sa iyang dalan. See you at GHQ tomorrow. Yes, sir. Hi, sweetheart. Hi. Mm, mm, sorry ha, medyo na-delay ako. Alam mo ba, yung nauna sa aming flight, ay nako, hindi yata marunong mag-golf ang mga yun eh. Dapat, bawal sa fairway ang mga ganon, di ba? <laughs> Dapat sa kanila, mag-practice at mag-practice muna sila sa driving range. <laughs> okay lang yun, Menchu. Sorry talaga. Oh, what? Let's go? Alam mo, sweetheart, pinakantsawan ko na yung mga kaibigan ko. Ang sabi ko sa kanila, kapag hindi pa sila nagbigay ng mga pledges nila, hindi ko sila imbitahin sa kasal natin. Agad-agad ngang kumagat si Lily. Ang sabi niya, sagot na daw niya ang trip natin sa Europe pagkatapos ng kasal. Alam mo ba si Dennis ang sabi niya? Kung sakaling maisipan pa nating tumuloy sa Amerika, sagot naman daw niya yon. Imagine? Menchu, wala pa naman tayong napagkakasundoon tungkol sa bagay na yan. Oo nga, sweetheart. Alam ko naman yun eh. Pero walong taon ka nang nag-iisa. Di ba? Eh sana naman kahit papano eh. Natutunan mo nang malimutan ang mga sugat ng alaala. Harapin mo na magandang bukas para sa ating dalawa. Eh di ba, dalawang taon na naman tayong may relationship? Sa loob ng panahon na yon, Sigurado na ako na tayo para sa isa't isa. Alam mo ba, parang akong bata eh. Lagi ko na lang naiisip kung paano gagawin ko kapag kasal na tayo. Kung paano pag-aasikaso ang gagawin ko para sa'yo and all those other things. Alalahanin mo ang pangungulit sa akin ni Willie. Hindi raw siya titigil sa panliligaw sa akin hanggat hindi tayo kasal ikaw rin. Hindi ka makasagot, no? Dahil alam mong love na love kita. Konting panahon lang naman ang hinihingi ko, Menjo. Nasabihan mo na ba mga kasama mo tungkol sa birthday ni Papa? Oo, dadalo sila. Ang totoo niyan eh, matagal na namin pinipilit si Menchu para makasama ka naman sa mga happenings namin. But you're always busy. Willie, you know naman how the military works, di ba? They don't have a set schedule. Minsan, nasa field operations tong si Jaime. Other times, he's in the hospital. Ako nga, I barely know where he is. Oh, by the way, I've heard you're an avid gun collector, Dr. Guzman. Uh, Jaime, please. Jaime, sorry. Isa pa yan sa mga karibal ko sa oras ko with Jaime. Yung gun club na yan, ako. Mahirap na karibal yan. <laughs> You're telling me. Kaya, Menchu, why don't you join the gun club? Mm. I know a lot of women are participating nowadays. Oh, no, I... I really don't think so. Guns really scare me. Oh, come on. Well, you know... Uh... Ah, tita! Mm. Hi. Hi! Ah, Jaime, gusto ko rin makausap ng Papa na Menchu. Samahan na kita? Ano? Sabi niya silang dalawa lang. Mm, okay, you better go. <laughs> Bigyan na. Ah, excuse me. Excuse me. Bye. Okay. If my intuition served me right, I think I have some kind of idea what they're gonna talk about. Mm -hmm. Cheers! Cheers! Cheers. Alam mo, Jaime, Matagal ko nang binalak ang pag-uusap na ito. Mabuti naman na dumating ang okasyon na ito. I'm sorry, sir. Masyado lang ako naging busy, kaya hindi tayo matuloy-tuloy. Are you sure I can't influence you to join me? No, thank you, sir. Tatapatin na kita. Panahon na para pag-usapan natin ang kinabukasan niyo ni Mencho. The truth is, I'm very proud to have you as my future son-in-law. Salamat naman kung ganun, sir. Bilang paghahanda sa inyong pagsasama, kailangang matibay ang inyong foundation. You're a very good neurosurgeon. Kaya, ikaw ang mamamahala sa ospital na tinatayo sa Davao. Isang karangalan, sir. At nagpapasalamat ako sa inyong magandang alok. Pero bukod sa pagiging doktor, hindi ko maaaring talikuran ang pananagutan ko bilang sundalo. Jaime, mahaba na ang serbisyong binigay mo sa kanila. Dapat naman, bigyan mo ng pagkakataon ng iyong sarili para umasenso. Iginagalang ko ang inyong paniniwala. Pero ikinalulungkot ko, hindi ko matatanggap ang inyong alok. Sana maintindihan niyo ako, sir. Hindi ako nag-aapura. Pag-isipan mo ng mabuti. How can you be so cruel? You can't even respect my father on his own birthday? Inahiya mo ba talaga ako, ha? Menchu, kahit sa anumang pagkakataon, yun din ang magiging sagot ko. Nagiging totoo lang ako. Hindi mo ba nare-realize, Jaime? Para rin naman sa atin to eh. Wala akong magagawa. Hindi ko maaaring baguhin ang salobin ko. You're really so stubborn. Bahala ka na nga dyan. Tito Jaime. Oh, sila. Medyo high blood si Tita Menchu. Oo nga. Eh. Ganun lang yon. Mamaya, wala na yan. Sana nga. Sigurado ko dyan. Hmm, sigurado ka. Ako naman na napapahirapan. Yan nga pala. How's your schooling going on? Okay. Good grades in history, algebra, chemistry, uh, ah, How's your geometry? Tito Jaime naman eh. You know that I'm poor in geometry and you keep on rubbing it in, rubbing uh, it, rubbing it in. That's precisely I'm rubbing it in. So you study harder. I do study hard, but it's talagang mahirap. Eh, mm, proving. I know mahirap. Konting tiyaga only. Gusto mo, parang military. Mm. Ikaw talaga ako oh, pala biro ko. Oh. <laughs> Ay, ko. Tignan mo sina Dr. De Guzman at Sheila. Malapit na malapit sa isa't isa. Palibasa, wala nang ama si Sheila. Kaya sila ganyan. At saka nung namatay yung anak ni Doktor, kasing edad lang ni Sheila. Ganun ba? Mm-mm. Tignan mo, nakakatuwa silang pagmasdan. Para silang tuloy na mag-ama. Siya nga pala, Tito Jaime. Mm. Malapit nang ma-release yung aking recording. <laughs> Ba, pwedeng pakinggan yan, ha? Siyempre naman. Maganda yan, ha? Siyempre, siguradong-siguradong magaling yan. <laughs> I know, I know. Asya ah, nga pala. I heard uh, there are some... Uh, Boys uh, making ligaw to you. Ah. Ah. <laughs> okay. Tito Jaime, Hmm. you see those three guys over there? Those three over there? Yeah. Why, why? They're the ones who make Burma there in the house. Ah, okay. ah. Ah, Sheila, doon sa tatlong yun, Sino nakakalaman? Yung hmm, bandang dulong kaliwa. <laughs> okay. Hmm. Pero alam ba nung dalawa na yung bandang dulong kaliwa eh lamang? Hindi. Hindi ko sinasabi. Oh, ba't hindi mo sinasabi? Sayang yung mga tsokolating dinadala nila. <laughs> Sa bagay. <laughs> okay. Mm. Pupunta na ako dun, ha? Huh? Watch susundan ako ng tatlong yun. Hmm? Okay? Sige na, sige. Okay. I love you. I love you too. Watch. days in Manila. Para yung klase. Let's go! sweetheart. I'm really sorry to bother you, pero I'm really worried about Sheila. She keeps on complaining about a really bad headache. And she keeps calling your name. Yeah. Okay. What's your impression, Jaime? Malamang may May lakas loob ka pang magpunta dito. Wala ka na marami sinasabi ha. Baka gusto mo hindi ka na makaparada doon sa pilahan. Dinadaan nyo naman sa takutan eh. Yung nagbibigay naman kami sa inyo kada linggo ha. Ah. Kaya lang ba't ganun? Pasan-tasan to nyo sa amin. Katunayan nga, yung kita namin, sa inyo lang lahat pupunta eh. Itong taong to masyado reklamador. Ako gusto mo dagukan kita. Bakit? Totoo naman ha. Ah. Hoy, hoy! Anong problema dyan ha? Alis ka na dyan. Mampekto ay magpaambon nito eh. Sino yan? Tinan? Ambo na ba't nang matigil na yan? Sige na! Akin na! Bibigay di. O yan. Uy! Si Dr. Lab! Tumitibok na naman ang puso ko. Tara, tara. Good morning, ma'am. Iba talaga ang arrive mo. Pag nakikita ko kayo, gumaganda ang mundo ko at damay ka na rin doon. Hoy, pahulaw. Pag nakikita naman kita, Binabangungot ako, kahit gising ako. Aba, Jerry, saan ka galing ang perang hiningi mo? Hindi ba't sa akin din? Stoy, tara, tara, tara. Ikaw talaga? Buti hindi ka sinuntok. Bakit? Ako lahat nagpabinyag dyan. Sa akin din ang galing lahat yan. Mani! <laughs> Ma'am Pekto! Oh, dali kayo, tuloy. Halika, halika. Halika na. Ah, tuloy kayo, tuloy. Ah, asensya na kayo sa mga bata sa labas, ah. Lalo na yan si Julius. O hindi lang kapatid ng pulis yun, eh. <laughs> Mahirap na lang magsalita. <laughs> Ah, upo muna kahit nang makapagkape. Ay, hindi na ho, hindi na kami magtatagal. O, eh, ano ba atin? Eh, kasi ho, meron kaming medical mission dun sa kabilang barangay. Eh, kung maaari ho sana, arkilahin namin yung tatlong tricycle nyo. Ano problem? Basta huwag nyo lang kalilimutan yung driver na abutan at yung gasolina. <laughs> Ah, anong sa inyo? Mabait rin kasi Ma'am Tekto. Baka nga pati driver, eh, libre pa. Naku. Ikaw talaga, Oski, oo. Hindi, pwede. Pwede libre driver. Pati gasolina, libre. <laughs> Naku, Ma'am Tekto, mahalikan kita. <laughs> Yun ang hindi pwede. Ah, siya nga pala, si Dr. Policarpio, darating ba? Ay, hindi ho. Tuwing Sabado lang ho kasi ang schedule niya sa amin, kaya nga... Isang beses lang sa isang linggo ang panggagamot namin dito sa barangay. Ah, kumusta na ho yung kaibigan niyo? Okay lang. O sige na ho, mauna na ho kami. O sige, Ah, padaarin niyo lang tricycle dito bukas ha. Opo. Okay. Sige ho. Sige po. Bahay kita. Sumama ka lang sa akin. Ay! Ano ba? Uh, Brad, sorry. Ano sorry? Ang luwag-luwag ng daanan eh. Ano gusto mo palabasin, ha? Ano sorry. Hindi ko sinasadya. Ito, sinasadya ko! Bahala laban, ha? Miller! Miller! Sandali! Dante, ano ba nangyari? Binangga niya kami! Siya na nga may kasalanan! Kumakasa pa! Grabe naman yung mga yun, kuya. Ganong kababaw na dahilan? Nambubog na sila? Palagay ko hindi lang doon. Nainggit sila. Dahil napansin nila si Jaime nagalante. Tip dito, tip doon ang ginagawa. At kung gumastos, parang wala nang bukas. Baka nayabangan, kaya napagtripan. Pero tahimik naman kung uminom ito eh. Tsaka napansin ko, may pinag-aralan. Mahalata mo naman sa kilos niya eh. Eh bakit ba napunta yung taong yan dito sa lugar natin? Sabi ni Ma'am Pekto, Kaibigan niya raw galing sa Bisaya. Eh, malaki raw ang naitulong sa kanya noon, kaya hindi niya matalikuran. Eh, ang napapansin ko, lagi na lang umiinom yung taong yan eh. Basta ba walang ginagawa masama eh. Anong pakialam natin doon? Mabuti pa, kuya. Puntahan mo na si Mampekto para masundo na siya. Totoy? itingala mo lang yung ulo mo ha. Tapos pisil-pisilin mo yung ilong mo. O etong bulak. Huwag kang gagalaw ha. Diyan ka lang. Opo. Itutuloy pa ba natin yung mother's care? Oo, ituloy natin dahil nakausap ko na si Dr. Esteba. Siya ang gagawa ng seminar. O, relax lang po, misis ha. Okay naman po ang presyon ninyo. Magandang araw sa inyo. Basta wag lang ho kayo magpapagod. Tsaka magbubuhat ho na mabigat. Masama ho sa inyo yun. Oh, Jaime, kumusta ka na? Ah, mabuti na. Siguro hindi mo na alam na sa bahay ka dinala ni Kuya. Nakakaya nga. Eh, si Pekto nga nagkwento sa akin. Salamat sa pag-aasikasin sa akin. Wala yun. Siguro bawas-bawasan mo yung pagiinom mo. Napag-iinitan ka eh. Basta sa isang araw, babalik ho kayo dito ah. Ano yun? Uh, nosebleed? Ah, oo. Mainit kasi yung panahon, uso yan ngayon. Ah, kasi doon sa lugar namin, ang pasyente pinututungo. Mas mabilis ang lunas. Ah, ganun ba? Mm -hmm. Ah, naaampat ka agad yung dugo. pera ano sa'yo eh! Sa makalawa! Ano sa makalawa? Ngayon ko kailangan! Wala akong mabibigay sa'yo, Julius! Hindi na pinatatagal yan, Julius! Pinihirit mo pa eh! Talupan na natin! Kilala mo ako! Iba akong katalo! Pag sinabi ko, ginagawa ko! Kung hanggang mamaya, hindi mo may balik ang pera ko, damay pati pamilya mo! Ha? Ha? O kayo, anong tinitingin-tingin ninyo? o ikaw, bakit? Ha? Tara! Ano to? Hindi na tama to, Julius. Hindi na patas yung atian natin. Gusto mo sa na lang eh. Kawa naman, Julius. Mga tol, sa susunod, kayo ang bumoka. Hindi yung puro lookout lang kayo. Alam nyo, Madali lang naman akong kausap eh. Kung ayaw nyo sa tropa ko, bumaklas kayo. Uncle Julius, nasa'yo para sa akin? Ano sa'yo? Baka tamaan ka sa akin, ha? Anong tamaan? Tignan natin kung sino matamaan sa atin dalawa. Aba, itong hilong na kutong lupang doon, tapang mo! Ah! Ikaw ang kutong lupa! Sige, hmm. sige! Ano yan? Bakit? Bakit? Eto eh, si Lito nang gugulo eh. Kumusta na? Ayos naman, kuya. Yung para sa akin. Eto, kuya. O, oh, ikaw. Huwi ka na, ha? Opo, tay. Oh, yung para sa akin. Ano para sa'yo? Nakita mo wala na kayo... Ah! Pari Pekto! Pari Ang pari mo inaatake na naman! Nagkoy impulsyon! O, Maring bakit? Pari Pekto! Tulungan mo ako, pare. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ako, pare mo, inaatake na naman. Nagkukumbulsyon na naman. Nagkukumbulsyon na naman? Tara, punta natin si Connie. Sama namin kayo. Ah, sige. Chong! Naku, Chong! Paano to? Chong! Ah, parali yun, parali pati! Kuya! Chong! Lumayo kayo, bigyan nyo ng hangin. Alalayan nyo lang ang hawak na hindi tumama ang katawan sa matigas na bagay. Kailangan ko lang kutsara at unan. Hawakan niyo mabuti! O oh, ano pa hinihintay niyo? Kumuha na kayo! Kunin niyo na! Chong! Chong! Dali na! Oh, Chong! Oh, hawakan niyo! Eto! Oh. Dali! Oh! Oh! Chong! Chong! nga maintindihan eh. Ngayon lang inatake si Boyet at ganyan katindi. Awa na ba yan, Connie, awa ng Diyos ay nakarao si Boyet. Hindi na siya kinukumbulsyon. Sino ang naglagay ng kutsara sa bibig niya? Kay Jaime. Bakit, Connie? May problema ba? Wala ho. Ito nga ang tamang procedure dito eh. Ah, nagawa na ba siya ng EEG? Anong sabi mo? Sabi mo? Ah, Jaime, saan mo naman natutunan yung first aid na yan? Ah, ah, ah. Ay, ah, eh, nagtrabaho sa veterinaryo kay Dr. ah, Mudomo. Oh, trabaho yan. Oh, Jaime, may nalalaman ka pala sa panggagamot. Baka naman pwede mo kaming tulungan sa aming community work. Oo nga naman, Jaime. Kulang kami sa volunteers eh. Oo nga. Ano, pwede ka ba? Uh, pwede, pwede, pwede, pwede. Pwede. Oh. Oh, yun naman pala eh. ang gamot na nire-reseta ko sa inyo. TV na yan. Baka ikaw hindi mapainom yan. Ang gobyerno mahirap sa inyo. Naku, misis. Naku, panguhula para sa ako. Ang sakta na ako, ha? O, sabi ka, bakit? Lalo ka pumapangit. Naku, kung ako makapagpipilin sa inyo. Ah, naku! Hindi talaga ako sa iyo! Masakit ba to? Hindi. Ito. Hindi po. Nay. Hindi. Nay. Kailangan pa ba yan? Kailangan, Julius, para mapacheck yung blood count, para sigurado. Kitam, parang kagat lang ng langgam. Hindi, talagang matapang na bata yan si Lito. Talaga, kagat niya ng aso, hindi ako natatakot. Diyan pa. Nako, kaya pala kangina. Namumutla ka. Anong ah, namumutla? Kulay ko yun, ha? Ah. O sige na, kulay na kung kulay. Kulay suka. Oo, wala ka lang masabi. <laughs> Ah, alam mo, medyo. Nag-aalala kami kay Willie. Imagine, for the past two weeks, he's a different man. Laging wala siya sa sarili niya. At laging mainit ang ulo. Ay, nako. Ewan ko nga ba sa lalaking yan. Bihira na nga akong bisitahin sa bahay ngayon eh. Alam mo, napapansin ko, during our operations, nangangatog yung kamay niya. Ha? Mabuti na lang walang nangyayaring masama. Talaga? Mm -mm, yeah. Talaga? Well, I hope he's not into drugs. Basta dyan ka lang. Well, I think I better have a talk with him. Yeah, you better. Excuse me. Hi, Willie. Hi, Gina. Hi. Menchu, kumusta ka na? I'm okay. Gina, pwede ba munang makausap si Willie sandali? Sure, Rina. Thank you. Tito ko lang. Akala niyo hindi ko alam na akong pinag-uusapan niyo to. Willie, nag-aalala lang naman kami sa'yo eh. Medyo kakaiba na kasi ang kilos mo. Are you okay? Ba't kasi ako lang napapansin nyo eh? Ba't hindi nalang buhay niyong pakilaman nyo? Alam mo, concerned lang naman kami sa'yo eh. Baka kasi may problema ka at makatulong kami. Tulong? Ako? Naging importante ba ang damdamin ko sa inyo? Huwag mo akong patawanin. Hindi mo alam sama ng loob ko eh. I'm a good doctor. A damn good doctor. The best. Pero napansin ba ng papamoto? I was hoping na ako mamamahala sa ospital dun sa Davao. Pero sinong inalok nun? Ang Dr. Di Guzman na yun. Ba't wala na bang karapat-dapat kundi ang taong yun? Willie, matagal nang tapos yun eh. Oo naman, Willie. <laughs> Para sa'yo, tapos na. Sa akin, hindi pa. Nakikita ko pa rin siya eh. Nandito pa rin siya. Narinig pa rin siya. Narinig pa rin siya. Hindi ko dapat ginawa yun. Walang malay nurse na may pampatulog yung nainom niya. Mahimbing na mahimbing ang tulog ni Sheila noon. Kitang-kita ko nasasaktan siya. Tumang-tama ko ang hirap na dinanas siya. Hindi pa rin ba sa ulo ko? Hindi pa rin wala. Hindi pa rin pala sa ulo ko. Ginawa ko kay sila! Okay, Pinatay ko si Sheila! Hindi ko alam kung ano pumasok sa ulo ko eh. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo, Willie. Pinatay ko siya. Wala ka sa sarili mo. Pumasok mo sa kwarto niya. I poisoned her. No. No. I poisoned her. No. No. Sorry. No. no sorry. No. Please forgive me. I'm sorry. No. Totoo kayo sinasabi niya. kapambabae natin. Bigla kayo ng inom, ha? Jaime! Napasyal ka? Oo, may ginamot si Dr. Policarpio dyan sa may bandang riles. Eh, hindi may iwan-iwan yung pasyente. Kinabi kami, kaya naisipan kong dumaan dito. Halika, may bote ako rin. Hindi, kape lang. Ah, kape. Halika. mo, Jaime, na ikwento sa akin ni Connie na tumutulong-tulong ka sa gawain sa barangay. At nagbabahay-bahay pa raw kayo. Babi, kapi nga ha. Oo, sir. Natutuwa nga ako at naging bahagi ako sa paglilingkod ni na Connie. Aba, marami nagugulat. At marunong ka pa raw ng first aid. Konti. Upo ka. Iwan muna kita ha. Titingnan ko lang yung pinadeliver kong alak. Ha? Sige. 네. Ayos ah. Waiter. Dante. Hindi ba yung ginulpin natin nun? Hoy! Halika! Di ba ikaw yung nilampaso namin dito sa sahig? Uh, pasensya na kayo. Nakainom ako noon eh. Siguro naman, natuto ka ng leksyon, ano? <laughs> Oo. Masakit lang na leksyon eh. Sige na, sige na. Bumalik ka na ron. <laughs> okay, diba? Pare, ganda na, no? Bakit, no? Eh, sir, um, ano po ang order Ano? nila, Ba't tagal-tagal mo? Ah, kasi po may ginagawa po ako sa loob, sir, eh. Ah, pasensya! Hindi ba sinabi ko? Pag tumating kami rito, nakanda na yung bote ko rito! Ha? Ano? Kali mo! Ay, talaga Okay yun, pare. Akin yun, ha? Yun. Ibon natin yan. Ito, eh. akin mo ka, pare. Akin mo. Akin mo. Ha? Wow! Bossing, bossing. Hindi yata maganda yung ugali mo na kinakayang-kayaan mo yung walang kalaban-laban. Bakit? Nagre-reklamo ka? Gusto mo tamaan ulit? Kung tatama kayo ngayon. <laughs> kundi pala nung kaibigan mo. Alam mo, Connie, may nangyari sa club kagabi na ikagugulat ninyo. Bakit? Ano ba yon? Alam mo, nahihiwagaan ako sa Jaime na yon eh. Abay, binalikan niyo yung mga tao ng bugbog sa kanya noon. At pinagugulpi. Walang nagawa mga ngayon. At alam mo, sa nakita ko, Kulang na lang sabihin na dumaan sa matinding training ang taong yun. Ako mang kuya, nagtataka kay Jaime. Parang may naintindihan siya sa panggagamot. O diba, naging helper nga daw yon ng veterinaryo sa kabayo. Siyempre, doon na matututo yun. Pero ate, iba yung sa hayop, iba yung sa tao. Basta meron akong ibang nararamdaman kay Jaime. Pati ako hindi ko mapaliwanag. Tabi, tabi! Tabi! Hoy! Beka! Beka! dito! Julius, pasensya ka na. Naubos ang sweldo ko eh. Alam mo, ang dami mong sinasabi. Baka gusto mo hindi ka na makadaan dito. Julius, pakiusap. Sa isang linggo, magbibigay ako. Suwa-suwa! Huh? Bakit? Hindi na tama yung ginagawa ninyo eh. Hoy, huwag kang makikialam dito ha! Ang lakas ng loob tol ah. Hindi ka kabisado. Sisinuhin mo yung kaharap mo, ha? Baka hindi mo kilala kuya ko. Alam ko. Pulis. Bakit? Lisensya na ba yun? Para mga abuso kayo? Tol! Ang bigat naman nito. Gusto ata ako masa. Hindi yata nito alam na dalawa na napapatay ng utol mo eh. Eh ano ngayon? Baka gusto mo maging pangatlo. Hindi pwedeng mangyari yun. Ah, ganun ah! Aray ko! Oh, sige. Oh. Baka, nanay ko, baka mamatay ako dito. Jenny, dalhin niyo ako! Baka mamatay ako dito! Dalhin niyo ako sa kuya ko! apat na iskilan, ha? Oo, Dok. Iinumin mo lang yun pag sumasakit. Huwag ka munang malikot. Eh. Laro-laro ngayon. Ah, Mrs., huwag niyo kakalimutan na painumin siya ng isang gamot. Ubus na nga pala yung stock natin ng aerosol. Pwede ka na umorder ulit. Sir, baka pwede ko huwag na mong babasahin yung sugat mo. At Sa Okay. makalawa, bumalik ka rito para makita ko uli yan. Yan, kuya, oh. Yan ang upak sa akin. Hoy! Ikaw! Lumabas ka dito! Yan, kuya. Ano man talaga ang gusto mong palabasin, ha? Tayo ka lang dito eh. Nagpapaandar ka na? Sa dinami-dami ng tao rito, kapatid ko pa tinalo mo? Tinanong mo ba sa kapatid mo kung anong pinagmulan? Hindi na importante yun! Nagkamali ka na sinagasaan! Sarge, pakiusap lang. Baka pwede nating pag-usapan to na maayos sa loob. Huwag kang makialam dito, Connie, ha? Alam ko ang ginagawa ko. Dapat lang napanagutin ko ang taong ito. Wala akong dapat panagutan. Umawat lang ako. Eh. Awat ba yun nakit ka? Ako nga ang pulis, hindi ko ginagawa yun eh. Pulis ka! Kaya gampanan mo pagka pulis mo! Itong kapatid mo, bantayan mo sa ginagawa niya pananakot, pangungotok at pangugulpit sa mga tao dito. At sinasangkala yung pagkapulis mo. Ang ibig mo sabihin kung sinsidor ako? Hindi ba? Puta. Gusto mo itumbak kita rito? Madaling sabihin yan eh. Hindi mo lang alam, Sarge. Hindi tayo talo. Oh, bakit hindi mo sinabi agad? Hoy, bulutin mo mga bala! Hello? Ah, si Dr. Policarpo ito, no? Ah, nandiyan ba si Sarge? Ay, Doc, wala ho dito kuya ko eh. Naka-duty ho. Si Julius po to. Ano pong kailangan ninyo? Oh, Julius! Tinawagan ko na si Connie. Papunta na siya dyan. Kailangan matingnan niya si Lito. Oh, kumusta na ang pamangkin mo? Ah, nasa taas po eh. Medyo giniginaw po at nilalagnat. Pero pinahigop ko na mainit na sabaw. At kinumutan ko na rin mabuti. At, mm, yon binabantay-bantayin ko na rin po siya. Sandali lang po ah. Tuloy! Eh, Doc, si Connie pala nandito eh. Si Doc. Hello, Doc? Oh, Connie. Katulad nung nasabi ko sa iyo kanina, nasa alarming stage na ang blood count ng bata. Ang fever at chilling na sinabi ni Julius ay simptomas na any moment maaaring pumutok ang appendicitis. Kailangan madala na agad sa ospital. Baka kailangan operahan na yan. Yes, Doc. Julius, meron bang kapote o kaya jacket si Lito? Pare, may bagyo ba? Wala. Huwag niyong pansinin yun. Ang mahalaga, umiinom tayo. Ayaw ba talaga uminom, Jaime? Huwag na muna. Alam mo, Jaime, kapag ganitong Teka. umulan... Ay, Oh, si, sila ko dito ah. Ba't sumugod sa ulan? Hoy, Connie! Connie, bakit? Kailangan namin dalhin si Lito sa ospital. Nag-aalala si Dr. Policarpio sa kalagayan niya. Mataas na ang blood count. Kaya kailangan na siyang operahan. Ito nga, kiniginaw na yung bata. Malabo po na mailabas yung bata. Wala na maglalabas na sasakyan dito sa atin. Eh, hanggang bewang na yung bahado sa labasan eh. Meron ba kayong mga gamit sa klinik? Oo, meron. Bakit? Kaya, bigyan mo siya ng Demerol. 50 milligrams IM. Opo. Jaime? Doktor? Pero, espesyalista sa... Yung masakit sa utak. Yung bang neuro... Neurosurgeon? Yun nga. Connie? Will you assist me? umilaulan. Ayun o, oh, kita ng buwan. Isipin na lang. Naging katukatulong lang namin siya sa klinika. Bakit ho nagkaganon? Mahabang kwento ko ni. Si Amy may inoperang bata sa Cebu. Yun ay namatay. Sa kanya sinisisi yun. Yung bata eh malapit sa kanyang puso. Kaya masyado niyang dinamdam. Kaya yun, nauwi sa painom May pamilya ba si Jaime sa Cebu? Yung pang-aisa eh. Kala ko, ko lang. Yung pala, doktor. O hindi ba? Hindi lang yon. Major pa sa army. Ah, boss, boss. Sandali lang ha, sandali lang ha. Sandali lang. Ah, ah, Jaime. Oy, Pekto. Ang bigat pala nitong kaibigan mo. Wala ka malang nababanggit sa amin. Ah, mamaya na lang, Mare Pilar ha. meeting mo. Ayun kay Dr. Romero. Kaya niya raw nagawa yun dahil professional jealousy. Kaya niya nalason yung batang inopera mo. Mahirap din kalaban niya kung siya Pero alam mo, Jaime, nung mabasa ko yan, hindi ko malaman kung tatalon ako, kung anong gagawin ko sa tuwa. Alam ko naman kung gaanong hirap ang dinanas mo sa pagpasa ng problema niya. Pero ngayon, Jaime, malaya ka na. Magandang araw sa iyo, Major. O, oh, Sarge. Sareto, naligo ka. Hindi, talaga sinadya ko si Major. Eh, galing kasi ako sa ospital eh. Okay na raw yung anak ko. Pwede na raw ilabas. Eh, marami pong salamat, Major. Ah, walang anuman, Sarge. Sarge, kumari sana eh. Baguhin mo na ang mga inaasal mo. Wala na ho yun. Pasi na ho yun. Eh, Major, eh, pambawi. Eh, Jen, saan ba din ang puto? Divisoria o Balintawa? Pekto, parehas na ako ngayon. Eh, biro lang. Tama si boss. Tuloy, tuloy. Ito. Sa itaas, taas. Dali kayo. nangyari? Nakainkwentro namin ang mga parak. May mga tao nga kami nalagas eh. Ang inaalala ko si Bossing, hindi siya pwedeng dali sa ospital. Matitimbrihan tayo doon. Ay, hindi problema yon. Uh, ah, may kilala akong doktor. Ah, taga, taga may yan. Gusto mo dalhin natin si Bossing doon eh. Hindi natin alam kung gaano kagrabe ang tama ni Boss. Kapag binahin natin yan, baka doon pa siya madali. Mm, siya pala. Doon sa kabilang barangay. May nabalitaan ako. Inoperahan ng isang bata. Sabi ni Cities. Yun, baka pwede yun. Akala ko ho, ulcer na eh. Pwede nga mauwi yun doon, kung hindi pag-iingatan. Sabihin mo sa misis nyo, huwag magpapalipas ng gutom at yung gamot na binigay ko. Oo. Eh, pasensya no sa abala, Dok. Eh, inumaga ho tuloy kayo. Ah, walang anuman yun. Ekto, Sige. salamat ha. Ah. Dok, salamat ulit. Sige, sige. Ah. <laughs> Naku, Jaime. Umpisa pa lang yan. Aaraw-arawin ka ng mga tao rito. Nako, baka yung sinat eh, konsulta sa'yo. Alam mo naman ng mga tao rito, mahilig sa libre. <laughs> Uy, iniwan ko bang bukas to? Malamang. Sino sa inyo ang napabalitang uh, umopera ng appendicitis noong nakarang gabi? Boss, nandito na yung gagamot sa inyo. Bossing, inintay pa kasi namin eh, kaya kami nagtagal. titigan mo. Yung sugat ko ang tingnan mo. <laughs> Nanaginip ako. Hindi. Mabubuhay ka pa. Kamusta naman pakiramdam niyo, boss? Ayos naman. Mahusay yata yun ako ni Adyong. Ah. Mukhang may nalalaman. Ni hindi nga tinahe. Parang chani nga lang ang ginamit. Anong ginagawa ng tao? Nagkakape. Boss! Anong gusto mo kainin? Kahit ano. Kahit ano naman pwede mong kainin eh. Basta tuloy mo lang ang gamot, boss. O, Ma'am Pekto, galing ako sa bahay ninyo. Sabi nila, dito ko kayo makikita. Si Jaime ho, nasaan? Ay, hawakan mo ito. Sandali lang, ha? Bakit po? Uy, Rhea. Ah, Connie, Merong mga lalaki na punta sa bahay kagabi. sa pilit ng sinama si Jaime. Pero isa rong kilala ko si... At yung tulak. Eh, bakit hindi nyo tinawag ang pulis? Ay, hindi pwede. Yun nga hinihi kong sa mga kaibigan ko na kung ano dapat ng gawin pero sa amin lawag daw akong kuminos dahil delikado. Bonnie, tanghali na, hindi pa ba tayo lalakad? Ah, kung ano man gawain nyo, ipagpatuloy nyo na at malalaman nyo kung ano mangyayari. Mang Pekto, kung ano man ang balita, ipaalam nyo ho kaagad sa akin. Oh, sigurado. Sige, Sige. ho. Mauna na ako. Malalaman mo. Ay! Lumayo-layo ka nga sa bintana! Kayo naman, pinababayaan niyo lumapit sa bintana. Mamaya may makapansin pa dyan. Boss, hindi na tayo dapat magbaba dito. Hindi malayong mahalata nila na may ibang tao. Oo nga, bossing. Ako nga hindi ko pinalalabas si Pelisa eh. Baka madulas eh. Mamayang madaling araw, sisipa tayo. Paano yung taong yan? Itumba na. Kaya lang disimulado ah. sana yung sugat niya. Eh. Hindi na kailangan. T.O. Santos ay awul. Dati namin kasama sa pulis na wanted dahil sa seri ng highway robbery. Ito naman si Leonardo Salazar. Ay kasama sa listahan ng most wanted. Di ba yan yung dating leader ng Notorious Gang na nag-ooperate ngayon sa Kabisayaan? Sa huling feedback namin, sir, lumipat sa Mindanao at nabuno sa big time hold up at kidnap for ransom. Katunayan nga, sir, eh, malaki nakapatong sa ulo ngayon yan eh. Nandito na pala ngayon yan? I mean, puro pala hindi pahuhul ng buhay yung mga yun eh. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit wala record tong adyong tulak na ito? Mukhang malakas sa itaas ah. Ah, Pekto. Ang Leonardo Salazar na yun ang pumatay sa aking pamilya. Hindi ako matatahimik hanggat buhay ang taong yun. Alam mo, Jaime, nasisiguro kong si Adyong pa rin na magiging daan para matakpuan mo yung taong hinahanap. Hamo, ipatatrabaho ko sa mga bata ko. Kahit saan siya magtago, tiyak na maamoy siya ng mga yun. Uwi muna ako ng Cebu, Pekto. Kung may balita, Paalam mo kagad sa akin. Oh. Kilala niyo ako. Pare-pareho ang likaw ng bituka natin. Ba't hindi niyo pa sabihin na buo? <laughs> Ang totoo niyan, Berto, wala pa naman detalyeng binibigay si boss. Pero ang malinaw, big deal yun. Nakapag nadali namin, eh, pwede nang maglalo ng ilang taon. <laughs> At buhay pa ang grupo. <laughs> Huwag kang mag-alala, Berto. Sa tagal naman ang pinagsamahan niyo ni Boss, imposible namang hindi ka maambunan. Hindi lang abon, bagyo pa. <laughs> Boss, nandito kami sa taas. Natatandaan niyo ba yung taong gumamot sa akin sa bahay ni Ladyo? Kilala ko ang tao yan. Kilala niyo, boss? Paano nangyari yon? Ngayon lang naging malinaw sa akin na siya ang taong nakita ko sa bahay ni Judge Di Mayuga. Alam kong may napabalitang may isang taong nakaligtas. At may posibilidad na siya ngayon. Baka nagkakamali ka lang, boss. Baka naman nakakamukha lang. Hindi. Nasisiguro kong siya ngayon. Kung tama ang hinala mo, boss, hindi rin kaya siya ang bumwelta sa mga bata mo noon? Kung sa pagkakakilanlan, tumutugma siya sa mga kwentong kumalat sa talamban. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit gano'n na lang ang pagkakatitig niya sa akin. Nardo, para hindi niyo problemahin kung sino ang hayop na yon, hanapin niyo, patayin niyo! Doktor, may tawag galing ng Maynila. Ah, salamat. Hello? Hello, Jaime. Si Pekto oh, to. Oh, Pekto. Hawak ng mga bata ko si Adyong. Anong gagawin namin dito? Kailangan desisyon mo. Ah, basta't huwag mong paggalaw at ah, pabantayan mo mabuti. Sisikapin kong makabalik kagad. Okay. Sweetheart, alam kong nabigla kang makita ko dito. But that was my intention. I wanted to surprise you. Buti na nga lang sinabihan ako ng kaibigan ko sa airport na dumating ka na eh. Sir? Uh, pakibaba yung dalawang bag dun. Sweetheart, I'm so sorry. Please forgive me. Alam ko namang hindi ikaw ang nagkulang eh. Ako. Hinusgahan kita kagad. Pinagdudahan. I'm sorry. Maybe we can start all over again. Kalimutan na natin ang lahat. And this time, I promise you, I'll never ever doubt you again. Alam mo, Mencho, marami ako natutuhan sa buhay mula nang lumayo ako rito. At ang isa ron ay paano harapin ang katotohanan. Kahit na anong bigat nito. Anong ibig mong sabihin? It's all over, Menjo. What? I gotta go. Jaime, bumalik ka dito. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Come back here! You can't do this to me! How dare you! I'm gonna make you regret it for the rest of your life! Ugh. <sighs> <sighs> balita? Wala. Masyadong reklamador. Ang daming hinihingi. Gusto mo, upakan ko na eh. Adyong, konti lang naman ang hinihiling namin. Magsalita ka na. Saan ko matatagpuan si Salazar? Eh, hindi ko talaga alam. Eh, nung huling magkita kami, nung ginamot mo siya eh. Pagkatapos nun, hiwa-hiwalay na kami. Tekto, mukhang walang mangyayari dito ha. Ah. Pekto! Lalusin na natin yan! Bel, ataduhin mo na. Ako na bahala. Teka, sandali! Sandali lang! Magsasalita na ako! Tatanta ako! Hmm, pinatagal-tagal mo pa! Saan ko matatagpuan? Talagang hindi ko alam, pero meron akong naulinigan na barko eh katapusan, katapusan ng buwan. Eh, yun ang, yun ang narinig ko eh. Patagas. Anong pangalan ng barko? Anong pangalan ng barko? Thank you for your concern, Major. Pero wala kang dapat ikabahala. Nandiyan ang security force ko. At meron pang nag message sa akin kanina na meron pang reinforcement na darating. Kapitan, uh, kung di mo mamasamayin, meron bang mahalagang bagay o kargamento na lula nitong barko? Meron. Sa safety deposit box, antique jewelries, paintings, na i-display daw sa isang museum sa Makati. You don't have to worry, Major. We are very well secured. Kapitan, may dumarating. Malamang yan ang reinforcement. Morales. Si Kapitan ito. Yung leader na reinforcement. Pakyatin mo rin sa bridge. Yes, sir. Nakaraan na buwan, tatlong araw inintay ko oras na ito. Pekto! Ang baril!